Ini mau ah, ngaji. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat selalu cuy. Saya dengar di berita ya, saya lihat di Instagram itu uh, eh, PKP di Malaysia diperpanjang cuy ya. Jadi buat teman-teman saya, cucu saya yang ada di Malaysia, patuhi apa yang telah berlaku yang diberikan pemerintah cuy ya. Dan hari ini saya mendapatkan notifikasi langsung dari Syami Zazli cuy, yang mana dia mengeluarkan drama spontan yang terbaru cuy. Drama spontan 28 ya. Yang mana judul drama spontan kali ini tuh adalah Aku Mau Anak judulnya aku mau anak C. Kali ini saya cepat cuy ya. Kali ini saya cepat karena kebetulan saya juga ingin mereaksi uh, video dari uh, Zuki ya, tapi kebetulan ini notifikasinya lebih duluan datang jadi saya react ini dulu cuy. Nanti video selanjutnya baru kita react Uh, video dari Zuki cuy ya drama dari Zuki lagi cuy yang terbaru dan buat korang yang baru mampir di channel NDTK jangan lupa dukung channel ini dan cara subscribe tombol merah yang ada di bawah itu cuy jangan lupa notifikasinya loncengnya cuy ya itu penting banget kalau memang video ini menghibur korang bisa share ke sosial media yang kalian punya oke dan tanpa banyak cakap lagi jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Boom Oke kita tambah suaranya dikit cuy Dia kenapa, dia kenapa, dia kenapa nih? Oh salah, ini salah ya. Hello. Datuk. Oh. Eh, hey, Datuk sibuk hari ni ni. Dah Datuk nak buat <laughs> lagi banyak Yo. buat tu. Tak tebal pokok <laughs> lagi. Yo, yo jadi Superman lagi cuy ya. Lagi. <laughs> Ah, jadi budak lagi dia, budak baby. Gimana? Hei, gimana? Eh? Hello. Hello. Datu. <laughs> Datu, datu ya. Ah, datu. <laughs> Iya, ulang iya, diulang lagi. Mana nih, ah. Datu. ini nih. Apa lagi lah. Habis lah. Datu. dia nggak ada bahan cik Behel apa? Beres Hai Hai Aduh, aduh, aduh, aduh. Uh, saya suka sama baby. Uh, awak nak pet tak? Eh, tak nak. Saya eh, tak nak lah, baby. Bapa tak nak pet. Tak nak, baby. Eh, tak nak pet. Ini tak lagi, bro. Wani, oh, putri, putri main di sini ya. Eh. Tidak berguling jatuh atas tangga. Acah bung bung. Acah <laughs> bung. Sabar Wani. Mungkin hmm. belum siapa masuk lagi. Wani dengan Asif nak ada anak. Oh, okey. Wani kau ngapa Asif nama tu? Hilang ada dua tiga orang anak tu. Tapi Okay, sebelum kita lanjut cuy, kalau korang mau lihat original videonya nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy. Nonton dulu originalnya baru mampir ke channel NDTK cuy. Supaya kita ngakak sama-sama gitu ya. Oke, okay, lanjut. Hmm, ada sebab lah tu, Pak Putuhe eh? tak bui lagi. Mungkin orang yang ngasih ni tak bersedia lagi. Kita tak tahu. Tak sedia buat apa Kak Pu. Kalau boleh hari ni selalu wanita anak. Ya, meme, meme kita rasa bersedia dah. Tapi, bila banyak nanti, lah, <laughs> tahu lah lagu mana. Kadang-kadang, kita nuntut lelaki ni boleh balah. Untuk jaga anak-anak ni. <laughs> Gak cocok banget dengan Bertambah juga kalau kita kena Tuhan apa Pada nasib ni Tak mampu lagi macam kita kita tak tahu. <sighs> ha. Okey, Wani boleh terah satu produk ni. Okey, Puk terah masa sebelum Puk pregnant mula. Efekti. Hmm, ha, so, dia baik untuk kestabilan hormon. Oh, okey. Bikin lah. subur je ya, kayaknya. Tak terah lah, okey ke dok? Tapi itulah. Produk ini je, bikin subur. Siapa nanya? Buat apa ngasih? Ni Asif Asif jadi suami ya, suami yang belum apa dikaruniai karuniai seorang anak ya. Bapak. Oh itu sana sih. Bapak. Tangguh bapak. Jangan bapak. Hei. Hey. I love you, baby. I love you, baby. Oh, rabak je ingat aku tenok kau. <laughs> Hey. Oh. <laughs> Rampas ah, sangat. Ah, ah. Oh, wow, tau macam ni. Sengit. Sengit. Oh. Okay. Ush. Stresnya dapat banget sih ya. Kelihatan stres banget Azim di sini. Oh, jadi bapak di sini, Pak. Pak tua ya. Senior-senior itu. Yo! Neges. Bapo, oi, cik, cik, bapo. Rojak, rojak, kak. Cik. Yo! Ya. Geges mulu. Alam, ini senang aku ingin bapo. Dia rojak aku gapo. Rojak, rojak, rojak, rojak, rojak. Cik. Wow! Cik. Alah, cik, bersedih juga. Orang tanya, eh, gua anak kepatan, anak mula lehanuk tu. Bukan sedih tu. Aku buat sendiri. Marah-marah. Tak boleh bagi anak kau biasa. Allah eh. lah. Hati Cik ha. pun malu. Ha? Cik pun malu. Kau tanya gini, gini, gini. Anak kau anak, weh. Kejap tu, weh. Oh, ini kau lama dah, yo. Lama. Lama, lama, lama. Tapi tahu dah, yo. Oh, dah lama ya, dah. Okay. Tapi tak ada anak lagi. Apa ah, tahu, ya? tahu dah. Cik ni kau dah ni. Sebab, sebab ni kau ada lagi di rumah ni. Ha? Curut ni. Oh, dia macam macam tu, cik. Oh, mesti ada ayat aku. Aku patutnya patut jaduh mak cik ni. Aku nak beri ilmu ke dia. Ya dia amah. Gini, gini, gini. Ha. Sedih juga. Wah, dialog ni orang tua ni. Boleh berlaku. Kita tak boleh halik. Gila banget dia. Kira ni. Wah, mana? Gak berhenti bicara dia, cik. Dialog ni tu. Malu, kita tanya, kita oh, tanya. Oh, kita tanya. Malu lah kita tanya. Malu. Malu. Cik pun malu. Cik pun malu. Malu. Buat letih je orang main ngadu sini. Allah. Natu pula bekau kan. Tak boleh banyak ketuk. Hui, tak boleh banyak lah. Nak kemari kita mahu sepah pecah. Tak tahu lah. <laughs> Sendalnya. Saya minta maaf. Sebab saya tak boleh nak jadi isteri yang terbaik. <laughs> Keren lagu soundtracknya je ya. Son... Bagaimana kau apa? Tunggu. Korang tahu lagu ini ada nggak ditaruh di ini cuy? Biasanya ada tuh di bawah. Di bawah ini cuy. Deskripsi. Oh ini ya lagunya ini cuy. Gila baru denger dari na apa musiknya aja udah buat saya jatuh cinta aja ya lagunya ini. Tapi saya istri macam macer. Saya buat macam macer abe tapi saya tak boleh. Macam mana? Orang yang kamu dah hanok. Tak payah kira lah orang lain. Masa kita tak nikah dulu pun, orang kita tanya juga. Kita tak ada anak pun, orang kita tanya juga. <laughs> Saya tahu. Habis sedih tengok orang lain anak ramah. Oh lah. pak <laughs> Habis saya tak boleh. Oh lah. <laughs> Diulang lagi. Oh lah. Dekat. Dekat. Eh, dekat. Oh lah. Sedekat. Sedekat. Oh lah. Aku ni pun aku nak ada <laughs> Marah cintur. Aku ingat tak? Eh? Minta maaf pun minta maaf. Ya, ya. Angkat ah, tangan tu. Ah, ada apa. Saya merayu ke Abe, saya minta maaf eh. Apa kau tanya tu? Saya dah salah, saya nak minta maaf. Ah, saya tak minta maaf. Abe tak akan minta maaf. Saya nak bagi apa? Ada minta maaf. Ada minta maaf. Ya ada maaf. Ada. Abi. Eh? Minta maaf kali. Minta maaf ya Abi kali ni ya Abi. Kali ni kau. Abi sekali ni ya Abi. Dia enggak mau banget disentuh je. Si saya ikhtiar lagi. Si Tia tu. Eh, kau minta maaf. Kau minta maaf. Kau bib anak boleh salah. Abi. Ah. Kofi. Tak boleh <laughs> Gila, lagunya Versi akustik ini ya Keren lagunya sih, ya. sumpah Uish merinding gue sih denger lagunya nih tak ya apa buat tanya cik cik lah kau nak tak tua lama pun bang bang patah <laughs> lagi cik ha cik nak ah, mana ni cik ha mana anak cik ni dia gua anak cik mung ya yalah tak ya, tak apa-apa segam ah lek yalah ha, ha. kita cek dah doktor cek dah doktor Ha, tadi tak ada tahu. Eh? Kita subuh. Ha? Kita subuh. Subuh. Kita subuh. Subuh. Ha. <laughs> Kena amal hakik belajar. Ya. Akan nak bertemu. Ha. Baca dah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, <laughs> ha. Alif luar ataan. Ha, kata. Alif bata am. Dapat on. Dapat o. A, e, on. Ini mengaji. Alif hakok. sajin hakau. Ada ngaji. Ada ha, ngaji. Ha, <laughs> Ha ni. Ha. Oh. Mu baca wala ni. Produk produk ya. Aku nak baca kau ni. Aku ha, tengok kamu. Ha tengok ni. Oh duk ibu anak ni. Ha. Ha oh. ni. <laughs> Mu baca ni dah. Ha. Bi kau apa tu no. Ha, anak aku. Ha. Mu jangan makan. Ha. Ha, ha ni. Cik. Ha. Uh, gapo nama ye? Ha buat tu ni tu ni buat tu igau. <laughs> Disuruh baca. Ha. Kau agak kais, pak muka soal ni nak kaya. Ya, ya, ya. Boleh. Tak. Tak apa, tak apa lah dah. Okey, okey. Oh, sorry, sorry. Ya, Ngakak gitu di belakang. Ya, ya, ya Ter, ter, mungkin nama kan ini nama aslinya ya. Ini lah. Ha. Ya, dia makan. <laughs> Langsung pergi aja, gas. Assalamualaikum, cik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Gila, keren lagunya cuy ya Oke cuy, itulah tadi drama spontan yang ke-28 cuy ya Saya pikir di sini drama spontannya itu uh, Apa ya cuy ya Lebih ke drama gitu ya Lebih ke drama dan uh, singkat gitu ya Maksudnya uh, apa ya, komedinya agak kurang gitu ya. Mungkin karena pengaruh ini juga cuy ya, mungkin karena pengaruh apa namanya, kondisi lagi PKP cuy ya. Jadi uh, eh, Syahmi Sasli membuat ini tuh uh, dengan apa namanya, sederhana aja gitu ya, nggak nggak terlalu mengambil lokasi yang cukup jauh dari wilayah rumah gitu ya. Saya lihat di sini tadi pengambilan Syamis Asli membuat uh, drama ini tuh di sekitaran rumah aja cuy ya, di sekitaran uh, wilayah yang ada di kampung aja cuy ya, nggak sampai keluar jauh dari office kayaknya sih cuy ya. Karena menghindari juga ya kita itu yang saya bilang dari awal video tadi cuy, kita harus mematuhi apa yang sudah di Eh, apa namanya berikan oleh pemerintah gitu ya salut sama Syamisa Selici dia bisa membuat karya walaupun nggak nggak harus me, apa namanya uh, melanggar peraturan gitu ya di sini dia ada di lokasi sekitaran rumah sahaja cuy ya jadi kurang bisa maklumin aja cuy ya kalau drama spontan kali ini tuh nggak terlalu wow gitu ya nggak terlalu wow tapi intinya Sami Sasli tidak tinggal diam cuy dia bisa membuat karya walaupun dengan kondisi PKP sekarang di Malaysia cuy ya oke setelah ini saya akan membuat lagi reaction tentang video atau youtuber dari Malaysia yang cukup terkenal juga ya dari Zuki Muhammad cuy ya setelah ini dan mungkin saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya Indi. thank you next thank you next dan thank you next bye